қандайсыз жақсы айлық алдыңыз ба алдым кеттік пе кафеге жоқ жоқ жоқ нұрбек дайым ушинтип айлық алғанда үйге ақша алып барбай қаламын мұнысында жеңең алып барып берейин ой ой ой ой эле тімеле эле тегін ырғытып көрөлү ошентип белби ә. азыр мындай кылабыз мондайынан түшіп қала тұрған болса кафеге барамыз а егер мондайынан түшіп қала тұрған болса ресторанға барамыз о а егер түшпей монтып ауада қалқып тұрып қала тұрған болса анда ақшаны үйге алып барайлы э коротпой о туура айтасың о кафеге